Yeah. yeah. Mm. Mm. MCD. Hip hop rapper. Of connection. Drive the back. Come back. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je suis à l'aise. J'adore ton parfum, hein. ton parfum. Quand tu t'éloignes de moi, je perds mes paroles. Quand tu t'éloignes de moi, ah, je deviens nonchalant. Pour cela, je veux connaître. Pour cela, je veux connaître. Car près je me sens si bien, comme le vent en près de toi, près de toi, près de toi, je me sens si bien, comme le vent je ferai n'importe quoi. Et pour cela, je ferai tout Car près de toi, près de toi, près de toi, je me sens si bien. me sens c'est bien. Oh, oh, et pour cela, et pour cela, je ferai n'importe quoi. Et pour cela, et pour cela, je ferai n'importe quoi. see our love in the sky. Oh. Butterfly, butterfly, je me sens si bien. welcome that you are two by two in this world, two by two in this world.